Waar gaan ons vir 38 sit op die getallelyn? Wie kan vir my kom wys? Ja, Risha, kom. Reg, dankie, Darisha. Ja, 38 gaan daar kom op die getallelyn, nê? Nee? is dit nader aan 30 of 40? Ehm um, ja. So jy sê 38 is nader aan 30. Nee, nê? Nee? Ja. 38 is nader aan 40. Waarom? Hoeveel springetjies is daar vanaf 38 tot by 40? Jy Elrische? Twee ja, Elrische is doodreg. Daar is vanaf 38 tot by 40 is daar een, twee spronge, nee. Reg, en hoe ver is 38 vanaf 30? Hoeveel spronge vanaf 30 tot by 38? Ja? Ag, baie mooi. Pragtig. Kom ons toe nog 'n een. Kom ons skryf 'n 60 hier en ons skryf 'n 70 daar, né? Nee? Nou wil ek weet, waar gaan ons vir 63 sit op die getallelyn? Uh kom wys hom jou waarmee? Vinnig. Wat sê, waar gaan ons vir 63 sit? Pragtig, Owami. Dankie, Owami. So ons of waarmee sê ons gaan vir 63 daar sit. Reg, is 63 nader aan 60 of aan 70? Ja, Wensley? 60. Dood reg, dit is nader aan 60, nê. Nee. Hoeveel spronge of hoe ver is 60 vanaf 63? Hoeveel spronge? 63. Ja? Twee spronge. Kom ons tel. 1 2 3. Hoeveel spronge? 3. Reg. En hoe ver is 63 vanaf 70? Kom ons tel. 3 4 6. So hoe ver is 63 vanaf 70? Kern? 63 Baie mooi. So is 63 nader aan 60 of aan 70? 60. Pragtig. Baie mooi. Moet ons nog een doen? Reg. Kom ons doen nog een. 63